是一个有自信心的人吗？通常人们在回答这个问题的时候，我也是用一个理性分析的角度，而是他会想到从他脑袋中浮现的第一个想法是什么。在认知心理学，我们叫它可得性解释法。然后我们在观察到台湾学生普遍自信心程度不足，于是我们想透过认知中的可得性解释法来提升人的自我价值认知感。然后以下就是我们的实验方法。 这次实验呢，我们分成四个被夸奖的经验跟八个被夸奖的经验，来让受试者去回想自己曾经被夸奖的经验，借此来测试他能不能因为可得性解释法而来提升他自己的自信心程度。然后实验的过程呢，是我们请受试者回想四个或八个被夸奖的经验，然后请他们回想之后，下一张纸上写下他们评分一到十分。 最后我们会询问他为什么会给自己这个分数。以上就是我们的实验的步骤跟过程。你好，欢迎来参加我们这次的认知心理学的实验。然后，对，然后不要紧张。好。接下来我们会问一些问题，麻烦你就如实的回答我们。那现在想请你回想四个有关于自己被夸奖的经验。四个，对，都很具体。 哦，被女朋友说很帅。你说被早餐店老板娘说帅哥也算吗？ <laughs> 哦，就被说很能干了。然后，呃，被妈说很乖。然后被夸奖，被老师说很认真。我们希望你们开始想一下，就是你八个曾经被夸奖的经验，对。嗯，后昨天被同学夸奖。 然后今天被朋友夸奖， <laughs> 然后，嗯，要八个哦，哦，我玩游戏发现我哥哥不知道的秘诀的时候，又有被夸奖，哇，八个哦，太，呃，然后，你看，我突然觉得我的夸奖是不是好像很多哎。 那现在麻烦你评出自己的信心程度，一到十分，你写一个数字。那想请问你愿意会把这个这个分数呈现给观众知道吗？可以啊，可以，这个可以六分，七分，四分，嗯。 这个一个问题是，为什么会评这个分数？对啊，我自己觉得这个是啊，因为我觉得我算是一个还蛮不太有自信的人，但就周遭人比自己还不够成熟，或者是不够有想法。吃完我就先想五，五就一半嘛，然后想说就是五以下，感觉就是偏没有信心。然后可是我也没有觉得我很有信心，所以就是比五多一点。 就比及格好一点啊！之后说不定还会有其实其他的事情会发生家庭教育的关系，比较倾向会，就是比较是那种嗯贬低或者是打骂教育，比较不是鼓励式的。而且有不同方面的吧，比如说课业是一的，然后比如说我去参加活动是一种，然后什么什么都是，就不一样，所以融合了很多东西在里面。 经过这个简单的心理学实验，你们发现了什么吗？我们在这实验中发现了，其实可得性解释法会受到个人经验很大的影响。可是呢，其实我们发现，在这个实验中，可得性解释法还是会有部分的影响受试者一些行为，像是……你看，我现在觉得我在夸奖次数还没有很多哎。所以最后我再做一个小结，就是可得性解释法的确会受到个人因素非常大的影响。 可是呢，它在某些时候还是的确会造成人的 bias。好，以上就是我们今天的心理学小教室。那欢迎大家继续了解有关认知心理学的东西。我们下次再见，拜拜。